جا که سایه باشه درختی یار غوان استاده باشه بسته بفروش درختی یار غوان گلا پریشد برای عاشقان استاده باشه بسته بفروش آه بسته بروش بسته مفروش لب یار رازا کس آهسته بشکم ویده بفروش آه آه بسته jestem afroż Dla by jorno zakaz O jestem byś kam bajda by Balik هوا میبینم امشب زمین را زیر پا میبینم امشب بستر بفروش همه با یار خود استا بگرده تو را از خود جدا میبینم امشب بستر بفروش آه بستر بفروش بستر مفروش لب یار نازک است آهسته کم میده بفروش آه بستر بفروش از من چرا جدایی لبها خموش شده عشق است خوش نگاه ای عشق نازنینم از من چرا جدایی لبها خموش شده عشق است خوش نگاهی تو باشی میان جمله من شوقان آنم مثالی دانه ای دور تو باشی مثالی دانه ای دور تو باشی ای عشق نازنینم از من شرا جدای لبها خموش شده عشق است و خوش نگاه ای عشق نازنینم از من شرا جدای سینا به سینا از لبا نیت می بنوشم از نیت رگویه ای عشق نازنینم از من جرا جدای لبها خموش درده عشق است خوش نگاه ای عشق نازنینم از من جرا جدای لبها خموش درده عشق است خوش نگاه فرشاد ای عشق نازنینم از من شرا جدای لبها خاموش درده عشق است خوش نگاه ای عشق نازنینم از من شرا جدای لبها خاموش درده عشق است خوش نگاه ای عشق نازنینم از من شرا جدای لبها خاموش درده عشق است خوش نگاه саломат бошед баҳри шумо будан сурудои мо ташаккури зиёд раҳмат кунам дӯстони азиз гурӯҳи оврик ва аҳмад асалбеков бовар кунед таҳти суруди охирин айни ҳол навакак шаву арӯз таи паси саҳна буданд тӯйро гузаронинданд ҳама хуб акак марҳамат пули худро гиред гузаред хуб концерти мо идома дорад наврӯзи бадахшон дар филармония гап нест таби шумо волида аст ва ин асос асос ки шумо хурсандед асос ки ба шумо писанд аст ва бигзор дар зиндагӣ ҳам чунин бошад ки ҳар чизе ки шуморо иҳота мекунад ба шумо танҳо хурсандӣ орад мо имрӯз кӯшиш мекунем ки муддати ду соат шуморо танҳо бо хурсандӣ кафолат диҳем биё дӯстони азиз консерти идонаро давом медиҳем ва дусе сухан дар мавриди он гурӯҳ ва он сарондаҳӣ ки ба саҳна худи ҳозир ҳозир мешавад медонед таърих хеле осон аст дар бадахшон байни хонаҳо девори пасте аст яъне ба рӯи баланд кардан ҳуҷҷате нест ҳақасту рост ва намон деволи хурдакак девол ба кадом забон накунем девол мешавад ва агар нафаре аз сӯи девори худ ба сӯи дигар муроҷиат кунад андеволен яъне ҳамсояҳо мақсад ки рӯзе ана ҳамин бародар аз девори худ ба девори дигар муроҷиат кард аз он ҷо ба дигар ҷо ва мақсад ки ана ҳамин гурӯҳ ташкил ёфт муддати зиёда аз чандин сол сарояндае ки ба саҳна ҳузур мешавад баромад накардааст расо чанд соат пеш ба шаҳри душанбе омада рост ба саҳнаи филармонияи давлатӣ омаданд мақсад ки ҳамаи ана ҳамин кӯшишҳо барои кӣ аст бале барои шумо дӯстони азиз ямин давлатбеков ва гурӯҳи андеволен آمد وی ماشم لب خوش لب خوشم ماش مردم ماش خلق ماش بدخشون بو سواک وی سلامت وی سلامت وی خلوخ تمر چای چیت خو وقتی وقتی خورسا بر وچ خو چای چیت سلامت وی خلوخ تمر شوگوم باور مبارک Hmm. جان Krishna. না dat fame, dat dândar as nanes, ajan gaire nanes, nan ram te bashanes, to nan ram te Padma Lenar. Ci samo osmem Ti naš mest igra koze Eso برگی زار درگیرم اما بدخشان تو در درگی زار درگیرم از سوزک جان تو در درگیل لزار درگیرم наш Памир, ты край наш веселый, горный Бадахшан, мы все в тебе ценим. Славься наш Памир, ты край наш веселый, Аммо Бадахшан, то те, даргили зор, даргилам, Асуй Закичан, то те, даргили зор, даргилам. Аммо Бадахшан, то те, даргили зор, даргилам, از سوزکی چند تو در درگیل زان درگیل عزیز فکر میکنم که باید قرسنگ زنه میدونید برای چی خیلی برای سروتو فهمو برای دانستان سه زبان قرسنگ با یمین دولت بکف خوب خوش میکنم که یمین رو بوسه نکنید چون اویلش در تولور از برای من به خلی سانتا بار بار نشود